Ovo nije sa ironijom, nego sa najboljom namjerom. U baru su žene na prvoj liniji odbrane, samo da se znam. Spremamo se za suzavac. Vi kršite zakon, takvim pa okupljanjem isto koliko i mi. Prošlo dva minuta, jel? Gospodo, naređujem da napustite prostor i prekinete se. nisam čula što je rekao. Što je rekao, ne čupio. Evo ga. Znači, ne piši. E, sram vas bilo, stvarno, da vas sram bude. E, tako vama. Evo, žene žene. Aj, pomjeri se ljudi, grao. Grao. Čekaj da Čak samo da ga, aj drži samo kucka. Ne, vraćamo se nazad sad, pokazali smo, vraćamo se. Nema potrebe razvijati. Guraj ženu, govno jedno! govno jedno!

Ova će kleti, oni majčinu, nije.